aipatu izan dugun bezala publikoki udal gobernu hau martxan jarri zenean lehenik eta behin egin genuena izan zen gobernu honaren kode bat onartu eta gobernu honaren kode horrek jasotzen zuen printzipioetako bat zen hain zuzen gardentasunaren. Zentzu horretan lau hauetan pauso oso garrantzitsuak eman ditugu gardentasunean eta egindako lan honek hainbat errekonozimendu jaso ditu gaurkoaz gainere. Berriki adibidez, transparentzia Internacional indizetan gobernuz agentzia honek egiten duen e, auditorian, egun puntutik, laro egiten koma indizea lortu genuen. 2008an, laro puntu lortu genituenan, eta 2008an guaiatu aurretik, iaia berro puntura ere aiatzen ezenean. Horretaz gain ere, Rei Juan Carlos Unibertsitateak berak ere gardentasun auditoria bat, azterketa bat egin du, orain gutxi, eta donostia estatuko lehen hirien artean kokatu du gardentasun indizetan, eta hirugarrena gaur aurkezten duguna, dintraren indizetan orde, ordea lehenengoak izan gara estatuan. Hain zuzen, euneko laroita maikako betetze mailarekin indize honen arabera. Eta azpimarratu nahiko nuke, alkateak egin duen, bez, egin duen bezala, lan guzti hau hainbat norabidetan gauzatu dugula transparentzialen ere moa. Lehenik, udaletxean daukagun informazio instituzionala, instituzionala informazioa gure buekorrian kolokatuz. Kontratazioen inguruko informazioa, obra publikoen inguruko informazioa, informazio finantziaroa, erresoluzio eta diktamenen inguruko informazioa, edota korporazio edo autetxiei dagokien informazioa. Esan bezala, administrazioaren lanari dagozkionak. Guzti hauek, eunda berroitabi indikadoretan neurtu ditu dintrak, eta esan duan bezala, iriruduri gardenena izendatu gaitu, euneko maitako betetzen mailarekin. Baina horretaz gain, eta bigarrenik, gure helburua izan da baita ere gardentasunean proaktiboak izatea udaletxe bezala. Gure informazio eta komunikazio politiken ardatzetako bat izan da hau. Ez gara mugatu bakarrik informazioa herritarren esku jartzea, baizik eta lagurte hauetan gero eta tresna eta kanal gehiago iriki ditugu udaletxe bezala herritarrekin binoratzetan. Udala herritarren ganai aiegatzeko, baina baita ere herritarrak udaletxera edo udalean lan egiten dugun ongana ailebatzeko. Eta hirugarrena gardentasuna eta informazioa herritarren eta herri partaidetzaren mesedetara jartzen dugula. Alegia ez dela soilik ezagupenerako edo kontsumorako, baizik eta hiria guztion artean eraldatzeko. Horren adibide da, hemen gutxirak auzoetarako sortuko dugun behatokia. Behatoki honekin Hauzo zauzoko datu bilketa egin ahal izango dugu, bai udala eta bai herritarren artean, baina ez soilik eh, informazioaren edukiontzi bat izateko bokazioarekin, baizik eta ezagutza kolektibo hau, eraberean politika publikoak kolektiboki eraikitzeko tresna izan dadein. Eta horregaitik besteak beste sortuko dugun informazio hau open data formatuan sortuko dugu. Aldagarria, erabilgarria eta eraikigarria izan dadin herritarren aldetik eta elkarteen aldetik. Beraz, esan dudanarekin, alkateak esan duenarekin, esan oso pozi gaude jaso ditugun eh, errekonozimendu hauekin, baina ikusten dezuten bezala guretzako ez da aski, gardentasun gardentasunari dagokionean eta noski lanean jarraituko dugu gardentasun politiketan.